باتھ روٗم چھِ اوس ییٚتہِ یہِ ژوٚل بانہِ سۭتۍ نیٖرِتھ تَمہِ برونٛٹھ تہِ اوس یہِ یِتھَے کَنَن نہ چھِ ییٚتہِ پھَلَس پویِنٛٹ یُس یہِ تہِ چھِنہٕ یہِ تہِ چھِ اَنفِٹٕے بیٚیہِ ییٚتہِ چھِنہٕ آبٕے کَرو کیٛاہ أسۍ ییٚتہِ شُرۍ چھِ نیران نٮ۪بر أنٛدۍ أنٛدۍ یَتھ سکوٗلَس لَبہِ تَل وٕچھو حظ لَبہِ تَل چھِ یوٗت پِشاب اَتہِ حظ چھِنہٕ بَنان کَلاسَن منٛز تہِ حظ چھِنہٕ بَنان بِہُن کِہیٖنۍ department of school education and literacy under ministry of human resource development کے ایک رپورٹ کے مطابق ریاست جموں کشمیر میں تربیس ہزار دو سو چونتیس اسکولوں میں سے چودہ ہزار ایک سو سولہ اسکول بغیر بیت الخلا کے ابھی بھی ہیں جن میں سے گورنمنٹ مڈل اسکول غزیال بھی شامل ہیں اِنوارَمٮ۪نٛٹ ڈے سکوٗلَس منٛز تہِ تو اِنوارَمٮ۪نٛٹ ڈے کٔنۍ أسۍ درٛاے گامہٕ مٔنٛزۍ ہمارا گھر ہمارا جہاں مٔنٛزۍ مگر یہ پنٛنِس سکوٗلَس پہ نظر أسۍ حظ منٛدچھان اس اسکول کے طلباء و طالبات کو بیت الخلا کی سہولیت مہیا کرنے کے لیے میں اپنے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سکرین پہ دیے ہوئے نمبرات پہ کال کریں اور ان سے یہ مطالبہ کرے کہ اس اسکول میں ایک بیت الخلا نصب کیا جائے میں ہوں پیر اظہر غزیال کپوارہ سے کشمیر انہرڈ کے لیے